画蛇。 Das ist meine letzte Runde mit diesem Kajak. Ja. ja. Dann wollen wir Tränen sehen. <laughs> Hier haben Fisch am Kulut. Ja. Und ja. <laughs> Und natürlich auf dem Schabo. <laughs> Super. Gute Start. Michael, Es gibt hier kleine Hängeschwärme und hier zwei Dorsche. Oder vielleicht drei. Mal sehen. Ich probiere. Untergelassen. Kilometer auf dem Speedfaktor. Ja. <laughs> so, der Fisch ist hier und kommt auf meinen Keller. 蛮去了，哈哈。 runter. oh ja, ja, gut, gut Zwei Stück. <laughs> so ein guter Schwarm. <laughs> Wow, ja, sehr, sehr gute Strandabend. <laughs> Aber... <laughs> Boah. Zeichnung, ja. Problem okay, Ho Chang äh, sieht uns dort seit zwölf Jahren und ja. <laughs> ja, es, oh, es gibt Fisch darunter. Ja. <laughs> Ah, ja, ich mach. Ja. ja. Ein bisschen besser. kenne, <laughs> vielleicht größere Dorf. Auf der 18 cm Kille. <laughs> ja. cm que de pour une rien Yeah. Schwamme. Ja. Und ein Billigkasten. I'm here haben es hier zwei Bis gehabt und ein Bis. mal zwei Stück. <laughs> Ah, das ist ein guter Schwarm. <laughs> Nur keine 40er. <laughs> Hey, super schön. Und 60er. Was? leider keinen Meerforelle, aber einen Dorf. Also, meine Freunde, es ist das Ende. Ist das nicht schön? Klares Wasser, viele Sonne und natürlich viele Fische. Es war ein perfekter Tag mit acht Kajakangler auf dem Wasser. Schöne Begegnungen. Leider war es mein letzter Ausflug mit meinem Kajak, aber ich freue mich, meinen zukünftigen Kajak zu testen. Like, teilt und abonniert mich, wenn das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch Petri Petrial und Bon Pêche. Ha ha ha!